নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জিচেম্পেইণ্টত ৰেজোনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এই টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ এৰো ব্যৱহাৰ কৰা আৰু এটা পৰমাণুৰ ওপৰত চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰন জোৰা যোগ কৰা এই টিউটৰিয়েলত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুণ্টু লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সংস্কৰণ twelve point zero' for GChemPaint সংস্কৰণ zero' point one two point one zero' এই টিউটোৰিয়ালটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি জিকেম পেইন্টৰ হৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব যদি নহয় প্ৰাসংগিক টিউটোৰিয়ালৰ বাবে আমাৰ ওয়েবসাইট প্ৰদৰ্শন কৰক মই জিকেম পেইন্ট উইন্ডোলৈ সুইচ কৰো মই এটা নতুন জিকেম পেইন্ট উইন্ডো খুলিছো ইয়াত আপুনি ইথাইল ক্লোরাইড আৰু মিথাইল ব্ৰোমাইডৰ গঠন চাব পাৰিব মই কাৰ্বকেটিয়ন প্ৰাপ্ত হোৱা দেখাও ইথাইল ক্লোৰাইডৰ ক্লোৰিন পৰমাণু ওপৰত এক জোড়া ইলেক্ট্ৰন যোগ কৰো এড এন ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ টুলত ক্লিক কৰক ক্লোৰিন পৰমাণুত ক্লিক কৰক আৰু চাওক কি হয় ইয়াৰ পিছত আমি কাৰ্বোক্লোৰাইন বন্ড এটাত ইলেক্ট্ৰন জোড়া স্থানান্তৰ হোৱা প্ৰদৰ্শন কৰিম add a curved arrow to represent an electron pair move টুলত ক্লিক কৰক প্ৰপাৰ্টিৰ উইন্ডো প্ৰদৰ্শিত হয় check box and arrow at centre of new bond ইয়াত ক্লিক কৰক ই ইলেক্ট্ৰন যোৰাক এটা সঠিক অবস্থানলৈ লৈ যায় কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ডত ক্লিক কৰক কাৰ্ভড এৰোত কাৰ্সাৰটি ৰাখক আৰু ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰ হোৱাটো মন কৰক ই এই গঠনটোৰ অনুকৰণ কৰে এতিয়া এড এন এৰোত ক্লিক কৰক আৰু গঠনবোৰৰ মাজত ক্লিক কৰক এটা কাৰ্বোকেটিয়নৰ গঠন সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নিচিনা এটা বেছৰ দ্বাৰা সক্ৰিয় কৰা হয় add or modify a group of atoms টুলত ক্লিক কৰক ওপৰৰ এৰোত ক্লিক কৰক টাইপ NaOH সিলেকশন টুলত ক্লিক কৰক আৰু নিৰ্বাচন কৰক NaOH এৰোত হু ক্লিক কৰক সাব মেনুত এৰো নিৰ্বাচন কৰক অ্যাটাচ সিলেকশন টু এৰোত ক্লিক কৰক এৰো এছচিয়েটেড নামৰ শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হ'ব ৰোল ড্ৰপ ডাউনত ৰিয়েক্টেণ্ট নিৰ্বাচন কৰক আৰু ক্লোজত ক্লিক কৰক এতিয়া দ্বিতীয় ইথাইল ক্লোৰাইডক ইথাইল কাৰ্বকেটিয়ন আৰু ক্লোৰাইড আয়নছলৈ ৰূপান্তৰ কৰো এতিয়া ইৰেজাৰ টুলত ক্লিক কৰক আৰু কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ডত ক্লিক কৰক ইথেন আৰু HCl গঠিত হল যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনে কাৰ্বনৰ পৰা ক্লোৰিনলৈ ৰূপান্তৰ কৰে কাৰ্বনে এটা ইতিবাচক চাৰ্জ লাভ কৰে increment the charge toolot click korok carbon chlorine bond musa hua avasthanot click korok ethyl carbocation gothito hoy chloride ion gothon korar babe decrement the charge toolot click korok hcl ot click korok chloride ion gothito hoy etia ekok electronor sthanantor loi jao free radicals praptor karone methyl bromide gothon byabohar koru add a curved arrow to represent a single electron move টুলত ক্লিক কৰক এটা কাৰ্ভড এৰো পাবলৈ মিথাইল ব্ৰোমাইড বন্ডত ক্লিক কৰক বন্ডত পেন্সিল টুলটো অলপমান শিফট কৰক দ্বিতীয় কাৰ্ভড এৰো পাবলৈ আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰক এটা এৰো ব্ৰোমলৈ যায় আৰু অন্যান্য এৰো মিথাইল সমূহলৈ যায় প্ৰতিটো ব্ৰোমো আৰু মিথাইলে বন্ডেড ইলেক্ট্ৰন জোৰাৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন পাব প্ৰোডাক্টবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে আমি এটা এৰো যোগ কৰো এড এন এৰোত ক্লিক কৰক মিথাইল ব্ৰোমাইডৰ কাষত ডিসপ্লে এৰিয়াত ক্লিক কৰক প্ৰতিক্ৰিয়াত ফ্ৰী ৰেডিকেলছ গঠনত তাপ জড়িত থাকে add or modify a text টুলত ক্লিক কৰক এৰো ওপৰত থকা ডিসপ্লে এৰিয়াত ক্লিক কৰক সেউজীয়া বক্সত টাইপ কৰক হিট সিলেকশন টুলত ক্লিক কৰক আৰু হিটত ক্লিক কৰক এৰোত সো ক্লিক কৰক সাব মেনুত এৰো নিৰ্বাচন কৰক আৰু এটাচ ছিলেকশ্যন টু এৰোত ক্লিক কৰক এৰো এছচিয়েটেড শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হয় মন কৰক যে ৰোল ড্ৰপ ডাউন তালিকাত আৰু অপশ্যন আছে ৰোল ড্ৰপ ডাউনত টেম্পাৰেচাৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু ক্লজত ক্লিক কৰক এতিয়া ফ্ৰী ৰেডিকেলছ তৈয়াৰ কৰা যাওক আমি এই গঠনৰ এটা অনুৰূপ বনাওঁ ইৰেজাৰ টুলত ক্লিক কৰক আৰু কাৰ্বন ব্ৰমিন বন্দত ক্লিক কৰক মিথেন আৰু হাইড্ৰজেন ব্ৰমাইড গঠিত হয় এড এন আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন টুলত ক্লিক কৰক মিথেন আৰু হাইড্ৰজেন ব্ৰমাইড ইয়াত ক্লিক কৰক মিথাইল আৰু ব্ৰমিয়াম ফ্ৰী ৰেডিকেলছ গঠিত হয় ছিলেকশ্যন টুলত ক্লিক কৰক এটা প্ৰতিক্ৰিয়া পথ তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ওপৰত সু ক্লিক কৰক এটা সাবমেনু খোলে ক্ৰিয়েট এ নিউ ৰিয়েকশ্যনত ক্লিক কৰক প্ৰতিক্ৰিয়া পথ তৈয়াৰ কৰা হয় প্ৰতিক্ৰিয়া পথ চাবলৈ টানি আনি চাওক অনুৰূপভাৱে আমি আগৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া পথ তৈয়াৰ কৰিম আমি যদি বিচাৰো আমি প্ৰতিক্ৰিয়া পথ অপসাৰণ কৰিব পাৰোঁ এই কাৰ্যৰ বাবে আকৌ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ওপৰত সু ক্লিক কৰক ডেষ্ট্ৰয় দ্য ৰিয়েকশ্যনত ক্লিক কৰক এই কৰ্ময়ে প্ৰতিক্ৰিয়া পথ মুছি পেলাই অবজেক্টৰ কোনো এটা ড্ৰেগ কৰক আৰু আপুনি সিহতে পৃথকভাবে স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা দেখিব এতিয়া আমি ডাবল হেডেড এৰো ব্যৱহাৰ কৰি ৰিজোনেন্স আৰু মিজোমেৰি লৈ যাওঁ আমি নাইট্ৰমিথেনৰ গঠনৰ সৈতে এটা নতুন জিকেম্পেইণ্ট উইন্ডো খুলিছো আমি গঠনটোত ইলেক্ট্ৰন সলনি হোৱা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কাৰ্ভড এৰো আৰু চাৰ্জ যোগ কৰিছিলো এতিয়া এটা ডাবল হেডেড এৰো যোগ কৰো এড a ডাবল হেডেড arrowত ক্লিক কৰক নাইট্ৰমিথেনছৰ মাজত ডিসপ্লে এৰিয়াত ক্লিক কৰক সেই দুইটা গঠনবোৰ হৈছে নাইট্ৰমিথেনৰ ৰেজোনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠনটো বাছিবলৈ কন্ট্ৰল A প্ৰেছ কৰক ছিলেকচনত সু ক্লিক কৰক এটা সাবমেনু খোলে ক্ৰিয়েট এ নিউ মেজোমেৰী ৰিলেচনশ্বিপত ক্লিক কৰক সম্পৰ্কটো চাবলৈ টানি আনক ইয়াতে ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অৱ বেঞ্জিনৰ বাবে স্লাইড আছে এতিয়া এটা ৰেট্ৰোসিনথেটিক পথ তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকো আহক মই প্ৰয়োজন গঠনৰ সৈতে এটা নতুন জিকেম্পেইণ্ট উইন্ডো খুলিছো ৰেট্ৰোসিনথেটিক পথ প্ৰডাক্টটোৰ সৈতে আৰম্ভ হয় আৰু সকলো ইণ্টাৰমিডিয়েটছৰ সৈতে বিক্ৰিয়ালৈ যায় এই পথত চূড়ান্ত প্ৰডাক্টটো হ'ল অৰ্থনাইট্ৰফিনল আৰু আৰম্ভ উপাদানটো হৈছে বেঞ্জিন ৰেট্ৰোসিনথেটিক পথ দেখাবলৈ আমি এটা ৰেট্ৰোসিনথেটিক এৰ' যোগ কৰোঁ add an arrow for a retrosynthetic ষ্টেপত ক্লিক কৰক সমস্ত সংমিশ্ৰণৰ মাজত ক্লিক কৰক গঠনটো নিৰ্বাচন কৰিবলৈ কন্ট্ৰোল A প্ৰেস কৰক সিলেকশনত সু ক্লিক কৰক এটা সাব মেনু প্ৰদৰ্শিত হয় ক্ৰিয়েট এ নিউ ৰেট্ৰচিন্থেছিছ পাথৱে ইয়াত ক্লিক কৰক নিৰ্মিত পথক চাবলৈ টানি আনক আমি শিকাখিনিক সংক্ষেপ কৰো এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিলো কাৰ্ভড এৰো ব্যবহাৰ কৰি ইলেকট্ৰন সলনি হোৱা দেখুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এৰোক প্ৰতিক্ৰিয়া শৰ্ত সংযুক্ত কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এৰো ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া পথ তৈয়াৰ আৰু ধ্বংস কৰা ডাবল হেডেড এৰো ব্যৱহাৰ কৰি এটা নতুন মিজোমেৰি সম্পৰ্ক তৈয়াৰ কৰা ৰেট্ৰোসিনথেটিক এৰো ব্যৱহাৰ কৰি এটা ৰেট্ৰোসিনথেটিক পথ তৈয়াৰ কৰা এটা কাৰ্য হিচাপে এৰো বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰি বিউটেন আৰু সোডিয়াম ব্ৰোমাইড পাবলৈ solvent dry ether hoite bromo ethane aru sodium protikriyar babe eta protikriya pot tayar korok protikriya onu stoichiometric husok jog korok naphthalene anthracene aru carbon dioxide resonance gathan akok etue proyojonio protikriya pot hoy ebur hoise naphthalene anthracene aru carbon dioxide resonance gathan hoy তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক তথ্যৰ বাবে ইয়ালৈ লিখক contact at the rate spoken hyphen tutorial dot O' R G spoken tutorial project talk to teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ইয়াক সহায় কৰিছে national mission on education ICT MHRD Bharat চৰকাৰ অধিক তথ্যৰ বাবে চাওক tutorial dot slash tutorialorg nmeict intro মই মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ